kradla do duše Na čo je? Mm, a kto to je? A prečo so mnou takto kolíše? Ja nemám krídla a neviem lietať Ja nemám záujem sa takto zmietať Berieš ma láska do neznáma Čo ty chceš, neviem To ty vieš sama Vezmi si všetko a daj mi seba Veď ty si presne to, čo mi treba A hráš sa som neviem, kde mám ľavú, pravú. Vždy, keď sa pozriem, tak uvidím ťa. Vždy, keď ťa držím, tak nepustím ťa. Ty si ma zblbla a omámila. mila. Kde to je? Kto láska sa mi vkradla do duše? Len Vánok ľahký a pocit sladký Holly.